먹어라. 그래요. 你靠背，等一下，我找我妈去。你靠背靠背，等一下，我没钱了。等一下，我我找妈拿去。你靠背靠背靠背，急歪。你等一下，等一下，我找我妈去了。妈咪妈咪妈咪，我没有 money money money，就算有了 honey，也会是妈咪他的 baby。妈咪妈咪妈咪，我没有 money money money。 就算有了 Honey，也会是妈咪她的 baby。钱包里面妈妈钱包里的钱我找不到，富二代我嘞惊。 约炮都无透，敢若讲进够包因，每天就咧靠腰。干你娘鸡巴，你敢知影你是傲然叫？那些硕都是我朋友的，虽然我们认识很久了，游手好闲，只会等酒喝，听妈妈最爱的那首歌。我超有钱，我买爱马仕，我长双手，我像他马仕。那片土地以后是我的，这台宾士以后也是我的。Money m 妈咪妈咪妈咪，我没有 money money money，就算有了 honey，也会是妈咪她的 baby。 妈咪妈咪，我没有 money money money，就算有了 honey，也会是妈咪她的 baby。怀孕了，那我跟你说声恭喜。操死啦，不要说我是你兄弟。哎，你明天要干嘛？要不要跟我去工地？出事喽。 就变成空气。人来咯，哎，我有事啊，靠背我忘记。不管做什么事都要妈妈擦屁股。哎，靠背你是废物吗？还是花栗鼠？乖哦，不乖过来妈妈这里打屁股。我换新鞋子哎，你们是不是超嫉妒？干白痴，人呢？你白痴刚找我妈，你们人呢？哦，好了好了好了，我等一下过去，我等一下过去了。 等我一下，等我一下没？哎，等我一下。妈咪妈咪妈咪，我没有 money money money，就算有了 honey，也会是妈咪他的 baby。钱。妈咪妈咪妈咪，我没有 money money money，就算有了 honey，也会是妈咪他的 baby。钱。妈宝。 你靠背靠背，等一下我没钱了。等一下我偷慢慢拿下。你靠背靠背靠背，等一下，等一下，我找妈下了。妈咪妈咪妈咪，我没有 money money money，就算有了 h o n e y 也会是妈咪他的 baby。妈咪妈咪妈咪，我没有 money money money，就算有了 h o n e y 也会是妈咪他的 baby。 钱包里面，妈妈钱包里的钱我找不到。富二代无咧惊，约炮都无套，敢若讲订够包赢，对港就咧靠腰。干你娘鸡巴，你敢知影你是傲然鸟？那些说都是我朋友的，虽然我们认识很久了，游手好闲，只会等酒喝。听妈妈最爱的那首歌，我超有钱，我买爱马仕，我长双手，我像他马斯。那片土地以后是我的，这台冰室以后也是我的。Money money money。